કબીર સાહેબની એક સાખી છે કે કબીર કબીર ક્યાં કરો શોધો આપ શરીર પાંચ ઇન્દ્રિયને વશ કરો તો પોતે દાસ કબીર તું કબીર છે પણ સંતનો જે વચન પડ્યો છે જેમ છે તેમ તું એને સમજી લે પણ આપણે સાખી ગઈએ છીએ માટે નહીં કબીર સાહેબને આ સાખી એટલા માટે રચવી પડી કે ચોરાસી લાખ યોનીમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જો કોઈ યોની હોય તો એ મનુષ્ય છે પણ બીજી બધી જે યોની છે એ યોનીમાં એક ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે એક જ વિષય લાગુ પડેલો છે એ અધોગતિને પ્રાપ્ત થાય છે અને આ સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાતો મનુષ્ય અને મનુષ્ય અવતાર દેવોને પણ દુર્લભ કયો છે દેવો પણ હરદમ સંત મહાપુરુષ કહે છે કે દેવો હરદમ પ્રાર્થના કરે છે પરમાત્માને કે વાર અમને મનુષ્ય જન્મ આપ તો અમે તારા સ્થાન ઉપર આવીશી અને આપણને મળ્યો છે છતાં આપણે બીજે બીજે ભટકીએ છીએ